Ютубе Фармюзик представляет. doim kulib boqsa sevgi tinmay yuraging yurgan yo'ling gulzor bo'lib yashnasa ungu suving sendan baxtli inson bo'lmas dunyoda youtube farmizi bu dunyoda umidlar sen bilan bo'lsa-da har on barchani ko'ngliga bo'larsan darmon sendan baxtli inson bo'lmas dunyoda sen yashagan vatan bo'lsa tinch obod g'amdan uzoq bir umr yashasang-da shod kundan kunga zavqli bo'lsa-da hayot sendan baxtli inson bo'lmas dunyoda ahlaklı insan bulmaz dünyada Bu dünyada YouTube Farm Music.